А по прибутті в Італію нас чекало що? Паспортний контроль. Ну в Борисполі все-таки гірше. А, Ну не знаю. Ми зараз ще зайдемо туди в залу, може там просто напхано. І там черга 15-кілометрова. Так, але я кажу, я італійським прикордонникам даю чітко цю візу, її показую. Бо зараз ще поставлять кудись, не знаю, на фотографію прямо. Ну от перший італійський what the fuck стався не пройшло і 20 хвилин. Ми з Толіком Просто йшли по напрямку вказівників до центру міста. І, власне, прямо перед нами, як ви можете бачити, починається автострада, автобан, яка виводить нас далі в бік Риму. А тут, власне, ми можемо бачити деякі будинки, але їх від нас відділяє приблизно 2,5 метровий тин. Та трьохметровий, певно, аж. Ну. І, власне, єдине, що тут написано, це екзит. О, Uh, is it Stazione centrale? Grazie. Але тобі старий ферм. нарешті скінчився 13-й день подорожі uncranian.com. ми з Толіком в місті Барі, Італія. Про місто Барі я знав тільки те, що коли я грався в футбол фіфу на компі, там був такий футбольний клуб Барі, але в житті набагато краще, ніж просто цей футбольний клуб. і Насправді ми просто дуже вражені перебуванням в Італії. Це якось настільки приємно і вражаюче і неймовірно. Та Давай по італійськи та ця вся ця вся емоційність у висловлі у, у своїх висловленнях, у тому, як ти щось показуєш, говориш з людьми. Це це кльово. Ось так ми нарешті спробували кльову італійську піцу. Е, і зараз будемо її доїдати. А поки що спонсором нашої століком подорожі є магазин спорядження gorgana.com. Якщо піца, то Італія, якщо рюкзаки, то горгани. А, І якщо вам дуже подобаються наші відео, то тоді а, робіть пожертвування на а, і дивіться нас, а, дивіться нас на Фейсбуці, на Ютубі і слідкуйте за нашими пригодами всюди. Італія! Кат. Canosa di Puglia Давай туди пиши, бачиш, воно перед розгалуженням. І потім тут піде 14 вгору на Фоджа. І 16 далі. Тут стільки цих сторінок перевертати. Вибиратися з цієї південної Італії взагалі така жесть. Толік через С, через С. Дай тоді інший маркер. Будеш воду? Ні, від неї тільки їж. Так непогано, в принципі, стопиться в Італії. Ну але що ми нікуди не поїхали. Це єдина проблема. А, ну, ще є проблема дуже спекатна. Нема зовсім тіні. Ну, Зато є персики. Диван. Що ми ще сьогодні знайдемо в Італії? Бачиш, диван, кактус. Це другий диван, що я сьогодні бачу. Да? Вон інжир з сорняком росте. Ну інжир то таке при дорозі щось. Тільки занепад. Тепер я розумію, чого Максим Кідрук писав, що Італію зря взяли в ЄС. А там який кактус глянь. Що не то кактусло. Ще один унітаз може. Ташки літають. Все згоріло к чорту, ну, по-моєму. Не знаю, у італіянців піца класна. А ви через це і взяли. Такий брудний потний, як зараз, я сам до людей в машину не сів, навіть якби спинилися. Це капець просто. Якщо або стопить тут, тут де на знаку «No автостоп» написано, що не можна стопити на платі. Або вертати і туди йти ще далі, не знаю куди. Це дійсно запишу, мабуть, як найспекотніший день подорожі. Думаєш? Абсолютно. І найважчий в плані автостопу. Так, знаєш, чим далі, тим все стає реально трешовіше. сьогодні сьогодні що? Сьогодні понеділок. Ну Да. От, сьогодні понеділок в Лондоні у нас вже в неділю виступ, пам'ятаєш? Свої слухайте. На цьому тижці. Закінці. Нам в, е, в суботу треба бути в Лондоні, правильно? Так, в суботу буде. Значить, в п'ятницю в Парижі. Приїхати в п'ятницю в Париж. Значить, е, в четвер ми маємо бути десь у Франції. Так. В середу ми маємо бути у Вероні, у вівторок у Флоренції. О, ну, сьогодні понеділок. Сьогодні понеділок, тобто у нас виходить п'ятниця, якщо ми в Парижі, да, то з четверга ми в Франції більше не зупиняємося, четверга до п'ятниці. Ми шуруємо просто наскрізь. Ну, ми вже і зараз виходить, що ми шуруємо наскрізь. Нон-стоп. Я тобі зв'язую. Можете це собі запхати? Підеш? Давай, залазь. Ти взяв? Так, да, я знімав. Що, я туди, а ти там? Так, да, ти залазь, сідай на, на себе, кидай рюкзак. Sei davvero stupendo. Mi va di ballare. Salve! Il principe cerca moglie. Sabato 21.10, canale 5.